Oh. asya atas samudra son arungi Singono ana ambisa biata siwalas masya ilang nyawa son pelani aran biain Sun lakoni virgin iso ngalangi niat iki mas yo tasamudra sun arungi sing ana ambisa biyanto siwalas iki mas yo ilang nyawa sun aran piyain sun lakoni kanggo riko Cheers. Siji Siji ne Mumpiko Nong ati Ini son